Mkurugenzi wa idara ya usimamizi na uratibu wa shughuli za utalii katika Kamisheni ya Utalii Zanzibar, ndugu Adil George amewataka wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA kuwa mabalozi wazuri katika kuwashajihisha wenzao kujifunza utalii ili kudumisha utamaduni wa nchi na kuondoa tatizo la ukosefu wa ajira. Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na Fatma Juma. Ameyasema hayo mara baada ya kumalizika kwa maonyesho ya utalii yaliyofanyika Chuo cha Utalii Maruhubi. Amesema kuwa utalii sio sababu ya kuharibika kwa vijana, hivyo ni wajibu wa kila kijana kulinda na kutetea utamaduni wake ili kuwa kivutio kizuri cha wageni kutoka nchi mbalimbali. Utalii usiwe kisingizio cha ku kusingizia kwamba unaopoteza utamaduni wetu. Ni sisi wenyewe jinsi gani tuta tupo tayari kuulinda utamaduni wetu. Utamaduni wetu unatuwezesha sisi kujitambua sisi ni nani, na lengo miongoni mwa malengo ya watalii kuja Zanzibar, mbali ya kuangalia bahari zetu na fukwe, lakini pia wanakuja kuangalia urithi wa tamaduni ambazo tunazo. Uh, nchi kama ya Zanzibar, ule mwingiliano wetu wa tamaduni tofauti tofauti ambao tulionyeshwa kidogo tu kwenye mapande ya ma, kwenye upande wa mavazi uh, ni wa kupigwa mfano kwa sababu si jambo ambalo unaweza kulikuta katika nchi nyingi duniani nchi chache sana ambazo zina mwingiliano kama ambao sisi tunao muhimu au jambo ambalo linawezesha hili kuwa ni ile kuweza kustahimiliana na kusubiriana baina ya tamaduni moja na nyingine ambayo iliwezesha kwa kadri ya karne nyingi tu kuweza kuishi pamoja ndani ya visiwa hivi vya Zanzibar. Lakini pia utalii kama tunavyoelewa ni pato au unaingiza pato kubwa katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia eh, linatuongezea e, fedha za kigeni na ni jambo ambalo takriban asilimia ishirini na tisa tunachangia kwenye pato letu la taifa. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana sana kuweza kuulinda na kuutetea na ku na kuuboresha ili uwe uendelevu na zaidi na zaidi. Lakini pia ningewaomba wanafunzi ambao wako hapa kwamba tuchukue fursa hii kwa balozi katika jamii zetu na nyumbani tulipo, kuweza kuwashawishi na wengine tuje kujifunza utalii, kuutambua utalii. Utalii ni moja ya kazi staha. Utalii sio uhuni. Kwa upande wake, waziri wa utalii chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA, ndugu Rashid Saidi Kadewele akishirikiana na waziri wa mazingira na ustawi wa wanafunzi ndugu Juma Saidi Omar wamewataka vijana wenzao kujifunza utalii ili kujua historia ya nchi na kuunga mkono juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kukuza utalii wa ndani na kuingiza pato la taifa taifa. Tumewahamasisha vijana wetu hususani ambao hawajajiunga na masuala ya utalii ah, kujiunga na masuala ya utalii kwa sababu kuna faida mbalimbali mbali ambazo zipo kama zilizoonyeshwa pale. Ah, tunapokea watalii wingi Zanzibar, na kwa asilimia nyingi utalii unaongeza pato la taifa. Hivyo ni kwamba Uh, hii ni fursa kubwa kwa vijana kuchangamkia hii fursa. Tumejaribu kuonyesha baadhi ya hizo fursa ambazo zipo ndani. Kuna jasiriamali mbalimbali wa masuala ya utalii. Hivyo wito wangu kwa vijana kwamba wajiunge na masuala ya utalii. Maonyesho haya na umuhimu wa kukuza utalii wa ndani, kama tunavyojua kwamba serikali kila siku inakuwa inanadi kwamba pato la utalii linatusaidia kwa asilimia kubwa sana, na sisi kama serikali ya wanafunzi, kama chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA, ikiwa tuna chuo cha utalii ndani ya kampasi zetu za SUZA, tumeamua tuisaidie serikali yetu. Kama tunavyomuona hili ni maadhimisho na, na makusudio ya kuenzi jitihada za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile jitihada za rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuona kwa namna gani tunaunga mkono kwa namna moja au nyingine kufikia lengo na madhumuni ya wao kuutangaza huu utalii. Maonyesho hayo ya utalii yaliyoandaliwa na serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA yamejumuisha burudani za ngoma za asili sambamba na igizo fupi la historia ya kisiwa cha Zanzibar. Nikiripoti Fatma Juma, TIFU TV.